Salut! Uh, astăzi vreau să-ți vorbesc despre a găsi uh, și mulțumesc Cami pentru verb. Uite, eu am găsit un loc de joacă, am găsit soare, am găsit uh, locul cel mai frumos pentru mine. Este locul de joacă. Pe cuvânt, a găsi asta înseamnă să găsești o cumoară, să găsești un loc de joacă. Dacă pentru tine locul de joacă este pe calculator, înseamnă că aia înseamnă pentru tine a găsi. Chiar pentru tine ce înseamnă a găsi? Ciao!